Kogo? Co, co to, to jest za jakieś co? tamy jedne? Gdzie? To, o, to, no to tam. Gdzie? To nikogo no, nie ma. Widziałem, tam w o, oknie, tam. Kogo tu nie ma? No naprawdę. Gdzie? Tam w oknie byli, widziałem Chodź mi ich. pokażesz. Naprawdę. Nie ma. No przeglądałem tam. O, cześć! Witamy Cię prezesie firmy Krzyżak Food Groups. A i Ciebie też, szefie wszystkich food trucków. Ja jestem Lambert. Wy też się musicie przedstawić, idioci. Ja jestem Gerard. ja jestem Wesymir. No właśnie. Yy, no do widzenia. Dobra, co nara. Myk, myk, myk, myk, myk, myk. To, to do kogo ty mówisz? Tam nikogo nie ma. No mówiłem ci, oni tam są, widziałem. Nie ma ich, bo ja ich nie no, widzę. dopiero co się przedstawili. No, nie ma ich. No Geralt tam był. Nie było Geralta, Geralt jest w grze. No ale i dwóch kolegów jego było. Nie było. By... no na... No, nie było. Byli. Mm. No naprawdę. Nie było. Ile razy mam ci mówić, że nie było? Byłem tutaj przez cały czas z tobą, nie widziałem ich. No mówili przed chwilą do nas. Nikogo do mnie mówi. powiedzieli, do Co? ciebie też mówili. Co do mnie powiedzieli? no mówili, że z prezesem będziesz, futraków wszystkich. Jak to futraków wszystkich? Naprawdę, no... Przecież mam jeden tylko, jak wszystkich? Ale tak powiedzieli. Wszystkich? Powiedzieli tak. Dobrze, tak powiedzieli. No, naprawdę. A tobie co powiedzieli? No, że będę prezesem nowym. Ty! Dużej firmy. Prezesem. Kojarz Krzyżan Food Groups. Co? Krzyżan Food Group. Nie ma takiej. Ta duża firma tutaj. To Krzyżak jest. A, no to tej, to tej. Krzyżaka? Krzyżaka. Mhm, tak. Prezesem będę. Tak, ty. Pre... Aha, mhm, tak, już. prezesem Krzyżaka. Nie będziesz żadnym prezesem, nie nadajesz się. Krzyżak Food Groups, czaisz? Nowym prezesem będę. Naprawdę. Tak Jeszcze... mi tam powiedzieli mi tak. Nie powiedzieli ci nic. No, no chodź, co pokażę ci. No naprawdę, byli tam. Hmm, ale, ale jak co? Błażej ma być prezesem wszystkich futraków? Hmm, nie. Ale z drugiej strony... Ja, ja nie miałbym być prezesem tego... Krzyżaka no fa fajnie by było, serio. Ale Błażej... Przecież ja byłem w jego futraku. On ma tylko jeden. Nie może być, że tylko jeden. Ale... Ale może? Nie, tak nie może być. Ja... Ja muszę... Nie, nie mogę do tego dopuścić. To ja, ja, ja muszę być prezesem wszystkich futraków. I Krzyżana też. Nie możesz być prezesem wszystkich tych traków. Eee, czemu? Nie? Nie rozumiem. Nie możesz być prezesem wszystkich futraków, słyszysz? Zost zostaw butelkę. Odłóż. Odłóż ją. Odłóż ją. Może nie tak, ale okej. Dobra. Lonio, słuchaj, nie uwierzysz, co mi się przytrafiło. Bo byłem tam z kolegą i spotkałem trzech Wiedźminów. I oni mi przepowiedzieli, że ten, zostanę prezesem tego, e, Krzyżan Food, Krzyżak Food group, Słyszysz? Tej wielkiej firmy, co tu jest. ja będę ich prezesem. Będę bogaty. Będ, słyszysz? Bogaty będę. Jesteś pijany nie jestem piany, słuchaj, ja widziałem tych Wiedźminów, oni mi tak powiedzieli, tak będzie. Wiedźmini nie istnieją, nie rozumiesz tego? No naprawdę tam byli, naprawdę. Mam już ciebie dość, naprawdę. Ja się muszę od ciebie odciąć. Tak? już mam ciebie dość, naprawdę. Idę się pociąć. Nie, Leonio, czek, nie zabijaj się, proszę cię. Nie. No, Marcin, cześć. Dzień dobry, Szybę. E, jak to żywa? A, wiesz, nie mogę wcześniej przyjść. Fak faktycznie, bo ty strasznie tego w pracy nie było. Czemu? A, bo wiesz, że e, żona mi umarła. Mogę Nie, chwilę. Po co dzwonić? Ja ją ostatnio widziałem na ulicy, jak e, była w jak piła wino z kimś. O, w takim razie napijmy się też wina za śmierć twojej żony. O, ja się chętnie z wina napiję. <laughs> Poczekaj, bo się chyba nie zrozumieliśmy. To ja mam tylko piwo zrobię. Nie, nie będę z tobą pił, ty jesteś zerem. Jak to jestem żelem? O co szefowi chodzi? No, piwo bezalkoholowe. Tylko ja mogę w pracy pić alkohol. Dlaczego tylko szef może pić pracy alkohol? To jest niedorzeczne. No, bezalkoholowe. Tylko ja, rozumiesz? No, szefie, ale dlaczego tylko szef? A ja to co? Ty jesteś wiecznie pijany, dobrze. Wiesz co, idź, wracaj do pracy. Wracaj do pracy, idź. No, e, dzień dobry, ze strony e, Marcin Ciachalski. E, tak, chciałbym złożyć donos na pana Dariusza. Jak to jakiego? no tego, y, prezesa y, Krzyżan Food Groups. Mhm, tak, Chciałbym złożyć donos, że pije w pracy. A jako, jako prezesowi to nie, nie wypada tak pić w pracy. Tak. E, w tym momencie to było. Znaczy się, nie wiem, która jest godzina, ale z 15 minut temu maksymalnie. Tak. Krzyżan Food Group, tak dokładnie. Prezes, pan prezes Dariusz. że dziękuję za przyjęcie zgłoszenia. Do widzenia, miłego dnia życzę. Marcin, słuchaj! Słuchaj, mam mało czasu. Tak, tak, tak, tak yy, Słuchaj, iz, inspekcja pracy, ktoś złożył na mnie do nas, nie? jak co? No za picie alkoholu, nie wiem. Nie wiem, słuchaj, y, ja ci ufam. Y, przekazuję ci moje stanowisko, teraz ty będziesz prezydentem. Naprawdę? Tak, słuchaj, teraz mamy mało czasu, ja muszę stąd iść. A, w ogóle to wygląda jak czopki jak u wawuna w ale to dobra. Zaraz, słuchaj, ja muszę... Jak to?